Sejam bem-vindos ao nosso festival, o dia está fantástico e vocês ainda estão muito mais fantásticos, porque eu já vi, estão com muita energia. Usufruam bem do dia, destes três dias de atividade física. É um gosto ter aqui tanta gente jovem, tanta gente bonita e bem-vindo uma vez mais ao Óbidos e ao Óbidos Mais Ativo 2022. Instituto Português do Desporto e Juventude. É um organismo público, programa a pensar em vocês para jovens, respeito, sim, compromisso. Vocês gostam da palavra de compromisso. Nós temos uma compromisso aprovado aqui para mais para as escolas Quatro vezes se anunciar, pronto, anunciar os valores do desporto. Se houver uma oportunidade de vocês agarrarem uma profissão, um tipo de trabalho, é muito importante. Silva, nós somos da Óbidos Dance. Nós vamos presentear-vos com um espetáculo de dança, ok?